قصيدة لا أخشى الرحيل للشاعرة دكتورة أمل العربي لا أخشى الرحيل لا أخشى الرحيل طالما أرهقت قلبي بالحنين لا أخشى الرحيل طالما أرهقت قلبي بالحنين وزادت دموع عيني وزادت دموع عيني من كثرة النحيب وتوقفت روحي لترسو على قمم الأنين وغدت الأشواق تهبط على مرفى المغيب بلا عتاب أو صراع من الأوهام على بساط الأحلام أترجى عدم الهجران أو الافتراق حتماً لا أخشى الرحيل ولكن لا أستطيع تحمل نوبات الغياب ولا لحظات انكسار زوايا اللقاء فعند الفراق فعند الفراق تغيب الشمس عن السماء ويدمع القمر على بلورات من الأشواق وسكين الأوجاع وسكين الأوجاع تجز في ساعات الالتقاء حقا قد اعتدنا الرحيل مرات ومرات ولكن جمرة البعاد تحرق الفؤاد كأنه صاروخ كأنها صاروخ يقذف على قلاع الأعداء ولكن جمرة البعاد تحرق الفؤاد كأنها صاروخ يقذف على قلاع الأعداء وحش الابتعاد وحش الابتعاد تنهشه وحش الابتعاد ينهش الروح بسيف العذاب وتقلع الأوتار بالمحراس كالأشجار آه آه من ضجة الوداع وصرخة الانقسام مع تحية الدكتورة أمل العربي